Ah, bom dia e boa noite. Meu nome é Nau, sou uma VTuber brasileira. Eu gosto de animes e gatos. Faço live, live no reality. Eu uh, vou fazer memes aqui e espero que gostem de mim, pois demora muito para fazer as edições dos meus vídeos. Espero que gostem de mim. Obrigado pela atenção.